Bienvenidos a otro juego aleatorio de juegos para Linux o multiplataforma. Eh, hoy quiero presentarles este juego que vi paseando por Steam, eh, por Steam, por Desura. Eh, está gratuito en Desura y es multiplataforma. El juego se llama Swift Stitch, como verán acá, hecho por Sophie Holden. Música por Aeronic. Bla. Eh, <laughs> a ver, primero que nada, acá. Vamos a borrar DLT. E Listo. Ahí volamos todo lo que yo había hecho. Había avanzado algunos niveles para probar a ver cómo era el juego. Pero lo voy a empezar de cero así se los muestro. Eh, en modo normal, por supuesto. Nivel 1. Esto es lo interesante del juego. Em, ahí ven, las teclas por defecto son el control y el clic izquierdo del mouse, el común digamos. Em, y cuando lo apretás se mueve verticalmente y cuando lo soltás se mueve horizontalmente. Voy jugando así lo ven. Aprieto, suelto aprieto, suelto, aprieto, suelto. primer nivel, <clears throat> bastante fácil. Todo perfecto. Siguiente. Y acá empieza a complicarse. <laughs> Cuando cruzas las líneas azules, eh, tu dirección horizontal cambia. aprieto, suelto, aprieto, suelto. Ok Perfecto. Siguiente. Jugar. Eh, cuando cruzas las líneas rojas, eh, tu dirección vertical cambia. ahí todo perfecto, bastante simple el juego <laughs> dentro de todo. Si te chocas contra las paredes, por supuesto me ventas <laughs> Así que es algo que no tenés que hacer. <laughs> Eh, me dice que intente con, eh, recolectar los shines, eh, la estrellita esa brillante y que las líneas amarillas son checkpoints. Si perdés vuelve a empezar desde ahí. Ya le pifié una. Checkpoint. Ahí le pifié otra. No. intentar de vuelta. Sigo avanzando, así lo ven. Ustedes después si quieren todas las medallas van a tener que seguir probando si pierden o no encuentran, no pueden agarrar alguna estrellita. Ah, ah puedo frenar un tiempito, digamos, eh, ralentizar el tiempo para que sea más fácil con la barra o con el clic derecho. Gato, Oso. Oso. <laughs> Le pifié todo No es así. Volvió a empezar. Va de vuelta. mitad No. <laughs> Siguiente. Sí, poder hacer zoom con la ruedita del mouse o con las flechas. Pero... No, cualquier cosa. Embocale a uno. Dios. Va de vuelta. No. Me acabo justito. Vamos a rápido. No, ya fue. Siguiente. Nivel 7. Escape. Pone pausa al juego y te muestro una vista del, del mapa, digamos. <clears throat> Buena suerte. Ajá. Uh. <coughs> Me vuelta. No. Ah. <clears throat> Siguiente. Nivel 8. A ver tenemos acá. bueno lo de la pausa. Perfecto. Siguiente, nivel 9. Epa, había uno atrás mío. ¿Por qué? Acá yo le pifié esa. me olvidé. Las flechitas esas punteadas te indican para dónde va a doblar cuando aprietes o sueltes. No le presté atención. No. Ah. Tengo que rebotar acá. Ahora sí. Va de vuelta, así gano la medalla sin choques. Acá empezó a complicarse. ¿Ven esas líneas verdes? Ni les digo, miren lo que hace. No. Ah. ¿Cómo tienen que agarrar eso? siguiente. Nivel 11. ¿Qué es esto? ¿Para qué tengo que pasar por acá? ¡Ah! ¿No? Ah. no cómo <laughs> Vuelve a pegotar tengo que pasar por acá. Ahora sí. Ah, esas niñitas verdes ya te trauman el juego. Hasta ahí veníamos bien, pero yo cuando vi esas niñita ¡Ay! Cuando vi esas niñitas verdes fue que abandoné. Ah, le estoy a todos. siguiente. Nivel 13. Eh, chiquito. Ah, no, para, para un poco. Ahí está. Chiquito pero complicado. 14. quieren que pase ahí? así no. Acá. casi. Sube. Tienen que soltar el botón imposible. Ah, para. Así no. Si o si tengo que venir para acá. ¿Cómo? ¿Cómo paso? esto ya es imposible. Ah, lo había hecho. No, no, no, no se puede. ¿Cómo un juego tan simple puede hacerse tan complicado? Ah. Eso. ¿Y ahora qué? casi. Ah, me dice perdón por interrumpirte, pero parece que has chocado eh, unas cuantas veces en este nivel. Eso está bien, pero si quieres, puedes reiniciar este nivel y cambiar la velocidad. También, si quieres, puedes salir del nivel hacia el menú y probar otro nivel. Em, de vuelta, siento esto, por interrumpirte, no lo voy a hacer de vuelta. Ok, igual eh, hasta acá nomás voy a dejar este gameplay. Solo quería mostrarles este <laughs> juego. Eh, este nivel ya es imposible. Me faltaba muy poco. Faltaba ganar ese, pasar acá y llegar al final. Eh, pero bueno, espero que les haya gustado. Eh, recuerden que este juego lo pueden encontrar en Sura, el nombre Swift Stitch. Eh, cualquier cosa tal vez les deje mm, el link abajo en la descripción. Y bueno, si les gustó dejen un dedo arriba, pueden suscribirse para más juegos aleatorios multiplataforma o exclusivos para Linux. Y nada más. Hasta luego.